унаалар мурдагы ылдамдыкта бир багытта кыймылда болушсун эгерде экинчи унаанын биринчиге салыштырмалуу кыймылын карасак анда ал ага ылдамдыктарды кемитүү ылдамдыгы менен жакындайт тагыраак 10 километр саатта эгерде биринчи унаанын экинчиге салыштырмалуу кыймылын карасак анда анын ылдамдыгы ошол эле маанини берет бирок карама каршы багытка